саламатсыздар ма біздің кезекті сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз қырық жетінші параграф лоренц күші магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы деген тақырыпқа тоқталатын боламыз сонымен ә, бүгінгі сабақ өткен сабақтың жалғасы өткен сабақта замбер күшін қарастырған болсақ бүгін лоренц күшін қарастыратын боламыз сонымен лоренц күші дегеніміз не лоренц күші дегеніміз магнит өрісіндегі қозғалыс өрісіндегі қозғалыстағы зарядқа әсер ететін күш яғни бізде мына сол қол үрдісімен қарастырылады валенс э, күштерімен қараңыз осы зарядтың қозғалысына әсер ететін күш бұл валенс күші деп аталады екен енді қараңыздар бұл форма қалай шықты негізгі формасы бұл форма қалай шықты дейтін болсақ негізгі ампер күшінен форманы түрлендірдік ток күшін аштық жылдамдықты аштық сол кезде ә, формула ашқан кезде келіп шыққан формуламыз түрленіп шыққан кездегі формуламыз бұл бізге лоренц күшін береді екен лоренц күшінің бағыты сол қол ережесімен анықталынады әрине мына жерде көріп тұрғандарыңыздай ә, мынау зарядтың қозғалысы иә міне қараңыздар зарядтың қозғалысы бұл осы лоренц күшін береді деп қарастырылады ал енді бұл жерде q дегеніміз заряд в деген жылдамдық индукция синус альфа лоренц күшінің өлшем бірлігі әрине ньютонға тең барлықтарыңыз білесіздер енді осы форма қалай шыққандығына екінші вариант екінші бір дәстүрмен қарастыратын болсақ амфир күшін белгілі бір сол ә, негізгі n n дегеніміз бұл бөлшектер санына қатынасын аламыз ал бөлшектер саны неге тең дейтін болсақ бөлшектер санының орнына біз форманы түрлендіріп қоямыз яғни мына жерде n ашамыз сол кезде формамыз түрленеді нәтижесінде форма былай да қарастырсақ болады екен түрленген кездегі формуласын ал енді осыған байланысты есеп жылдамдық берілген индукция берілген және бұл жерде қарайтын болсаңыздар протонға әсер ететін күш дейтін болса протонның заряды ол білеміз барлығымыз яғни f лоренс тең ә, индукция жылдамдық заряд иә демек индукция нөл бүтін оннан екі ә, жылдамдығымыз он көбейту он мега болса алты бір де алты көбейту минус он тоғыз дәрежесі так мына қысқарады мына бетте так мына мен мынаны қысқартамыз бір қалады сол кезде үште екі көбейту онның минус он үш дәрежесі десек болады немесе бұны нөл отыз екі пико ньютон десек болады минус он екі десек болады ары қарай енді осы магнит өрісіндегі қозғалған зарядтардың негізгі траектория қисықты траекториясын қарастыратын болсақ қараңыздар мұна э, мына жерде бізде зарядтың қозғалысы кезінде әсер ететін күш лоренц күші болса центрге тартқыш күш ә, күшпен теңестіреміз сол кезде лоренц күшін центрге тартқыш күшпен теңестірген кезде жылдамдықтар мен жылдамдық квадраты кетті нәтижесінде осы жерден қисық радиусын табатын болсақ міне қараңыздар қисық радиус тапқан кезде массаны көбейтеміз жылдамдыққа бөлеміз зарядты индукцияның көбейтіндісіне немесе ары қарай осы жерден біз мына жерде жылдамдықты ашқан кезде сызықты жылдамдық арқылы ашатын болсақ мысалы екі пи р бөлінген период деп арқылы осы жерден период табатын болсақ яғни осы зарядтың қозғалыс периодын да осылай анықтауға болады екен ә, қалай анықтадық біз валенс күші мен центрдатқыш күшті теңестіру арқылы осылай ә, магнит өрісі бар ғой мына бізде бір өрістің негізгі процесс кезіндегі күшін қарастырдық және арақашықтық периодтарын қарастырдық енді осы жерде формуланы түрлендіретін болсақ сіздерге жекере тоқталатын болсақ яғни әр өрістің өзінің ара қашықтығы ә, радиусы бар және ол төмен центрге бағыттайтын лоренс күші және центр тартқыш күшіміз бар ары қарай ә, негізгі күштер лоренс күшіне теңестірдік үдеуді аштық нәтижесінде формуламыз келіп шықты осы жерден ә, қисық радиус тапқан кезде формуламызды жазуға болады ал енді не үшін бізде синус э, сегіз альбумбіге тең болып кетті болсақ бұл әрине қарайтын болсаңыздар мына аралығымыз бізде тоқсан градусқа тең болады иә тоқсан градуста синус альфа бізде бірге тең сол себепті ол жерде болып кетеді деген сөз ары қарай осыған байланысты есеп шығарып астына комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады ал енді осы тақырыпқа байланысты бар болған төрт есеп э, төрт есепті шығарамыз түрлендіреміз түсінбегенімізді комментарияда қалдырамыз және біздің каналға тіркелуді ұмытпаймыз достар жақсы келесі сабақта жолыққанша